Hey! Hey! yeah. 没事儿，没事儿，好，应该站。 另外到那个地儿时候，我感觉到合适。对了，下不来了现在。你说让我多坐一点，啊，多坐了呢。到时候还要再多坐一点，我这使劲比较大。还没到就停了。没有那个，这个坡度小，这个坡度小，这坡度小一点劲儿，球啊，就往前轱辘。